你在收拾旅行箱吗？你在收拾旅行箱吗？你在收拾旅行箱吗？你在收拾旅行箱吗？是的，我要出差。是的，我要出差。是的，我要出差。 是的，我要出差，去哪里呀？去哪里呀？去哪里呀？去哪里呀？先去北京，然后去重庆。先去北京，然后。 去重庆，先去北京，然后去重庆。先去北京，然后去重庆。这次出差多少天？这次出差多少天？这次。 出差多少天？这次出差多少天？只去一周，只去一周，只去一周，只去一周。 坐飞机去，还是坐火车去啊？坐飞机去，还是坐火车去啊？坐飞机去，还是坐火车去啊？坐飞机去，还是坐火车去啊？坐飞机，和两位同事一起去。 坐飞机和两位同事一起去。坐飞机和两位同事一起去。坐飞机和两位同事一起去。请问，有酒店附近的地图吗？请问，有酒店附近的地图吗？ 请问有酒店附近的地图吗？请问有酒店附近的地图吗？请给我拿一份地图，一把雨伞。请给我拿一份地图，一把雨伞。请给我拿。 一份地图，一把雨伞。请给我拿一份地图，一把雨伞。下雨了，打出租车吧。下雨了，打出租车吧。下雨了，打出租车吧。下雨了，打出租车吧。 糟了，时间不够了。糟了，时间不够了。糟了，时间不够了。糟了，时间不够了。衣服穿少了，有点冷。衣服穿少了，有点冷。衣服。 穿少了，有点冷。衣服穿少了，有点冷。请问，附近有百货商店吗？请问，附近有百货商店吗？请问，附近有百货商店吗？ 请问，附近有百货商店吗？穿过那个路口就是。穿过那个路口就是。穿过那个路口就是。穿过那个路口就是。请问，服装店在几楼？ 请问，服装店在几楼？请问，服装店在几楼？请问，服装店在几楼？从酒店出发要多久才能到？从酒店出发要多久才能到？ 从酒店出发要多久才能到？从酒店出发要多久才能到？坐电车半个小时。坐电车半个小时。坐电车半个小时。坐电车半个小时。 已经订好了下周二的机票。已经订好了下周二的机票。已经订好了下周二的机票。已经订好了下周二的机票。给同事们带了一些小礼物。 给同事们带了一些小礼物。给同事们带了一些小礼物。给同事们带了一些小礼物。出差辛苦了，好好休息啊！出差辛苦了。 好好休息啊！出差辛苦了，好好休息啊！出差。